z to jest tutaj właściciel restauracji indyjskiej na ulicy Widok i powiesz trzy zdania. Ja jestem zadowolony. <laughs> Niech pan powie trzy zdania. Już pan mogę? Mogę? Trzeba nawet. O. Dzień dobry, witam. To jestem od Indii, moje imię jest Srikant. Ja sprawdzam tutaj indyjskie restauracje. To zapraszamy tutaj, kto chce, taki jest bardzo smaczny zenia, oryginalna indyjska zenia zaś takie tanio, nie za drogo, ale jest takie, bardzo ważne jest takie smaku, ale u nas jest takie wszystko kucharz od Indii, tak jest bardzo dobra kucharz, to proszę, zapraszam tutaj, to sprawdzić, proszę spróbować takie jak smakuje wszystko. To jest Warszawa, ulica? U, u nas jest u, ulica Widok 19, tutaj taki jeden strona, druga strona jest takiego, ale jest Rozlimskiego 44 druga strona, u nas jest takie strona obok, obok na dwie ulicy. To zapraszamy, kiedy będzie tutaj na Warszawę dla wszystkiego. Dziękuję bardzo. Czyli restauracja jest tak. przechodnia między ulicą Widok ze strony lewej. Tak, tak Widok 19. Widok 19 i tutaj Aleje Jerozolimskie na wysokości hotelu 44 tutaj. No. Aleje Jerozolimskie 44 na wysokości Powrót, powrotem na Piccolo Bank tutaj. No hotelu. Na rondo ONZ. No. Na wysokości ronda ONZ. To dziękuję bardzo. Dobra, my też dziękujemy. Jeszcze coś zjemy, wypijemy. Także żeby... Ale jest Pan rozsłowy, tak? Proszę? Tutaj, tutaj był pierwszy raz tutaj? Tak, tak. Mhm. A jak urodzinano od Wrocławia? Jeszcze raz? Wrocławiu, tak? Z Wrocławia jesteśmy. Aha. Przyjechaliśmy sobie na weekend tak do Warszawy, po prostu dzisiaj do niedzieli Ale będziemy. jest takie zimno Pani powiada ogólnie teraz, tak? Jezus, zimno bardzo i deszcz. Dzisiaj rano jak jechaliśmy, to Nie, deszcz. Jak Pani tam Wrocławia, tam pogoda? Ta sama. Tak, samo? samo jak tutaj. Przecież ostatnie maj, czerwiec to tylko Wiesz deszcz. Pan, teraz u nas jest monsun taki, mm -hmm, mm -hmm. ale u nas jest stopnie takie 32 stopnie. O kurczę, to gorąco. Plus. Ale dwa miesiące temu jeszcze byśmy strasznie było. 49 było na rekord, który jest u nas. Nie wytrzymalibyśmy tyle. 49 To Skąd pan zna polski język? Jak zna? Skąd pan no zna polski język? Tak jest od kolega, kolega, kolega. Nauczył się, a ile pan tutaj nie, jest? Nie, nie, nie uczy się, to jest 6 lat. 6 lat i tak dobrze pan mówi. No. Ale to jest u nas jest łatwy pan, to jest indyjski, indyjski ludzi, to jest polski język, jest bardzo łatwy będzie. Polski jest łatwy? Na pewno panie, no bo u nas jest takie 18 indyk, tak u nas Indii. To jest, wszystko jest, to jest, bardzo to jest różne, nie ma takie podobno. Wiesz pan, to jest u nas jest pisane inne. Mm -hmm. Ojej, no u was tak. Ogólnie, dlaczego u nas jest angielskie jest bardzo popularne, Jak ja do, od, A u nas za to filmy wasze indyjskie, nie? A, tak. <laughs> Hollywood. Hollywood, tak, tak, tak, tak. Piękne kobiety. Mężczyźni też jest niczego sobie. <laughs> Ale wiesz pan, to jest indyjska, indyjska normalno to jest taki film, ale to jest ogólnie ta kultura. Jak pan sprawdzisz, tam jeden dzieci jest bardzo taki podobny <laughs> wszystkim. Podobny. To jest taki rodzina. Aha. Rodzina jest taki jest bardzo ważna dla nas. Takie, na całej kulturze tak samo. Wszystko inne tak samo. Dlaczego jest taki pokaż na filmach też tak samo. Mhm. Rodzina jest taki bardzo, bardzo ważna. A jak, albo mama, tata, tak, brat, tak. siostra, to jest, wszystko może być takie... Razem, razem, takie, wszystko razem, nie? Celebrujecie tam. Wiesz, jakieś... tak, ja, ja, ja mam takie brat, siostra, tak? Brat i siostra. ja mieszkam razem, mój brat, ja, mama, tata, moja brat, żona, o Jezus, on ma takie dwa ale mieszkam tylko jeden dom. Mhm. Ale mnie tak jak u nas nie ma kasa takiego, tak lubię tak. Wiesz, no to ja też lubię, tak jak mój brat dzieci, to jest podobno do lamy też dzieci. Ja nie mogę sprawdzić, też mój brat dzieci, tak wiesz, no to chodzi daleko. Ja nie mogę myśleć taki, ja, ja myśleć taki... Pan tutaj mieszka w Warszawie? Tak, ja mieszkam na razie w Warszawa ale nie mieszkam tu tak wszystko zgodzę, tak, ale Indie mam. Rozumiem. No. Ale wiesz Pani, to jest, to jest bardzo właśnie myślę, jest taki... Ważne, rodzina tak. jest najważniejsza, nie? Wszyscy razem się trzymacie, jak coś się dzieje, to, pewno, to, wszystko, pewno, to rodzina może, pomoże, nie? Może. To tak jest pan, no, jak, jak, jak teraz jak ja, tak jak będzie dalej, to dzieci też tak samo będzie do tych sąsiadów patrzą, mama, tata jest taki, bo o, ja też muszę być taki. A ile rodzice lat mają? A mama ma taki 60, mhm. tak tata ma A, to młoda jest. 64, taki 64. Sześć. tak. A ile pan ma rodzeństwa? Brat i siostra. Mam brat, i siostra, osoby razem żyją. Razem żyją. To ja jestem taki najmo- najmłodszy. Najmłodszy? Najmłodszy. Tak. <laughs> To Dlatego- ja jestem tutaj w Polsce. <laughs> I otworzył Pan swój pierwszy interes tutaj. Tak. Pierwszy tak. raz. Ja, ja, ja jestem tutaj do studia Ja Aha, studiował Pan? Czy studiuj? Tak, tak, studiował tak, Pan, już skończył. A magister czego Magister, magister Marketing Management to jest. Marketing Management. Ma aha, marketing? Management, tak. Mhm. Ja skończyłem szkołę tutaj. Ale gdzie Pan studiował? A, to jest Clark University, to jest amerykański. Mm. To jest amerykańska szkoła, ale to jest połączone też na polskiej uniwersytet, to jest razem. Mm -hmm. To ja kończyłem tutaj moje magister tu później robiłem. A Pumek jeszcze ja pracowałem, to jest 5 lat, na japońska firma. O kurczę. Tak, japońska firma, później jak sobie tutaj <laughs> Fajnie, pan z innym w japońskiej takiego. firmie pracował. No na pewno, no, wiesz pan, to jest taki... <laughs> Nie, no to, to teraz każdy, gdzie może to pracuje, za granicę wyjeżdżają Polacy do Anglii, nie? Bo no na to... pewno, no to jest, wiesz pan, to jest taki wszystko jest tak samo. Ale teraz indyjskie ludzie, o, cały się mowa pracuje. <laughs>